Ja sam mogna, gdje sam Su me bil ti? Dobro, na Vidim, Ja ne znam kako sam baby. Čo kot puhiva, treba pravno. Ajde, srce! Dakle, podržavam se, meni piše po popiću grad, da mogu se u šopu. or something. Yeah. Down out